شیرین نیفر لاسو لاسو نیفر ریکه آوای سیرر واز باغش تا گزر شیرین شیرین نیفر لاسو لاسو نیفر ریکه آوای سیرر واز باغش تا گزر сефир зивиленине книнур язи фикир вунзи ҷейран зибедентан шази патавунзи алаб зипарта хадаскиҳил ждарс sunite Rike aval sirer Vas bağış da güzel Şirin şirin ifer Vasula surifer Rike aval sirer Vas bağış güzel накурла ширин-ширин заврахасфа милиз-милиз засхирис вунакурла шаджедазун тамир тектис нахтавариян barışta güzel Şirin şirin yeter Asula sulifer Pike albay sürer Vaz barışta güzel Nifer, la sua su Nifer Rike avai sirer, vas barış da güzel Şirin şirin ifer, lasu sua su Nifer Rike avai sirer, vas barış da güzel Şirin şirin ifer, lasu sua su Nifer Rike avai sirer, vas barış da güzel Vas barış da güzel